छोड़ी बच्ची हो क्या टाउन में करे खराबी सुन के तेरे सैंग के चर्चे आह भरते सब लड़के ओ लड़की तो ब्यूटी ओ मुंड तेरी अदा पे मरते <laughs> दिल मरते बीती ना